Uh, ah, mbalamusiza nnyo mikwano gyange abali eyo abandaba ate era nammwe abampuliriza amanya ah, uh, yenze owammwe uh, ah, dr bishop david kiganda uh, senior pastor wa christianity focus center president wa national pastors platform of uganda ekintu nozza mu kamera olwaleero kwogerako nammwe bangi kummwe naddala bakwano bange bangi abanjagala nawulidde nti babatawanyiza nga bayita <clears throat> muka vidiyo kempulidde akabadde ah, katambula ah, ku mitimbagano oba gyemwakazako erya social media nga kakyusakyusa byenayogera oba byenzize enjogera gattako ebyo ebimanyiddwako gwagamba nti toyagala toyagala bisiyaga wano ate ngaoli mukodo muttu wa sente obeera mu nanfuusi obeera mulimba bw'oba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga then teeka sente zo mu nyumba ya mukama sente zo zikole emirimu gya katonda ne tojja kwogeza bwogeza mimwa kyagala mbire tembyegattako temberanga bagundi oke kale situgenze era naffe situgenze ne kati gweokozeewo ki kati kyenva nkusaba mu muntu agingira oyo omusumba oyo yeyita omusumba kiganda oyo mwe mwe mmwe tukuze tuwa bannaddiibwa bakitaffe mu katonda nga tubawa ekitiibwa naye tugenda kubayisaamu eggaali mwe kubanga tukizudde muwava ku njiri y'omwoyo ne mudda ku njiri ya bulijjo y'ebyensi muli after money muli after sente bwe twogedde ebbanga nti ensonga zino ez'ensonyi ezetusiyaga zifubutuka mu makanisa naye nga bannayuganda mutukuba olwe nga kiganda nti kiganda ye ali bw'ati Eh, kyabadde kyamukisa mubi nnyo okuba nti bwekito bwe kyavuddeyo ne babatawaanya emitima eh, era ndowooza ekimu ku bindeese <clears throat> kwe kubagumya emitima okubazaamu amaanyi eh, bakkiririza mu buweereza bwange bakwano bange banjagala neggwanga lyonna okutwaliza ewamu nzize kubakakasa nti nkyali kiganda yenyini origino atamala gakyukakyuka ate era atalina kisobola kumukyusa ah, katambi ako kavunuddwa bubi ndoza kyekyalesa obuzibu abamu basazewo kavunula bubi abalala bakigenderedde bugenderezi nga amakulu bagawulira naye ne basalawo butagawulira ne basalawo bo bateekemu endowooza yaabwe endala obaoliawo olwebigenderwa byabwe ebikyamu byebayina ate abalala ofcourse nga bwemanyi abantu mu nsi muno tubeerayo n'abatatuwaagala be bantu ba bika bisatu abamu kubunafu bwokuvuunula abalala kutegeera bubi ate abalala ne bwaba amazima agategedde naye bwaba nga ekigendererwa kye kukusiiga ttaka eh, oba okukusibako amatu g'embuzi engo eh, esobole okukulya ekyo ne bwaba nga amazima agategedde afundikira kyakola naye nga mu bufunze akatambi kano ekisookamu byonna bwonaotwala omutaano n'owulira konna mu bulamba bwako nga bakataddeeyo tujja kwogera ne ttiimu yaffe babateereyo akalamba oba akagazi okutuuka ku ekyo owulire ddala obuvo n'obuddo obw'ebigambo ebyayogerebwa okusinga okugenda wali wakati nojjawo gwe kyoyagala okwogeza ah, akatambi kano koogera ku kanisa nekoogera ku bisiyaga kabadde okusinga kwogera ku bisiyaga bangi kumwe mukimanyi nti okumala ebbanga ddene emyaka kati giweze ne 15 obaoliawo n'okusingawo bangi kuffe tumanyiddwa mu uganda ne mu nsi yonna nti ebisiyaga tetubiwagira ebisiyaga tetubyagala ebisiyaga tetukolagana nabo ebisiyaga tetulina lunaku lwetugenda kubikkiriza uh, okusinziira ku bayibuli kyenga kyekitabo mwetukkiririza ate era muna okusinziira mu buwangwa bwaffe si byaffe byawano mu afirika mm-hmm, si byaffe byawano ate bwotunula mu bayibuli si byawano ku nsi byamugeyeena gye biteekeddwa okubeera tuliya bagamba nti buwangwa bwabazungu n'abazungu babanga katonda yabatonda nabwe tebateekwa kubirya kubanga katonda yayokya ebibuga bibiri biramba sodoma ne gomola n'abyokya omuliro abantu abali mbona ne basirika nga bookera bisiyaga nolwekyo kuba kubasaasira busaasizi obutabanyiiza nnyo bwe tutandika okugamba nti byabazungu buwangwa bwabazungu era nabwo si buwangwa bwabwe kubanga ekibi ekibi tekibangako buwangwa bwa muntu yenna okujjako setaani yekka yateeka okuba nga yemubi kuba agende mugenda taweebwanga kyansi yakwenenya kanjogere katonotono ku katambi kano neki kyenali ntegeeza namme oba oliawo abali eyo bwebadde bakyamiza obwongo mutegere kyenali ntegeeza nti ekkanisa emaliridde okwekutulako omuntu yenna bwenjogera ekanisa sitegeeza christianity focus center yokka naye njogerera amakanisa gonna kubanga bwegambye nze president wa national pastors platform ekyo kibiina ekyegatiramu eh, amakanisa agawerako mu uganda wano n'abasumba bangi abagegatirako nolwekyo nago mba ngaogeredde nti ekanisa fenna nga gyetuli tewali nnaku lwetugenda kukkiriza bisiyaga for money nti tukkiriza ebisiyaga kulwa sente twabigaana twabigaana wabula kyekiseera ate okutegeeza abantu baffe abakristaayo abagoberezi baffe bachachi memba baffe tubalage obuvunanyizibwa obutwolekedde ffenna wamu nti obuvunanyizibwa obutwolekedde obaoliawo ebadde ngo nga basiponsa baayo abadde bagiwagira ate balimu olusiyagasiyaga tetulina bwe tugenda genda mu maaso nga tutwala sente zaabwe nti kubanga bayamba abaana baffe okusoma tetulina bwetugenda kgenda mu maaso nti kubanga bayamba projekiti zaffe ah, ab'engeri ngaeyo ababirya n'ababiwagira bonna twabeekutulako dda nitubagaa nti asente zammwe muzireke tetuzaagala bo nga bamanyi nti bwekituuka ku sente oba oliawo tujja gonda okusobola okuddukanya projekiti zaffe zetulina nitugamba tikisoboka naye ate ne projekiti tugamba nazo tezigenda kugwa zetukola ensonga lwaki olaba nga obuvunanyizibwa tubukomyawo eri abakristaayo baffe abasabira mu makanisa gaffe nti banange webituuse bino lwoya lwa mu nyindo tulina kulwejja ffekka mu nyindo nga tuzaamu buli ali gyali amaanyi ategeere nti katonda ye gwateekwa kakati okukozesa katonda gwampulira gwe gwateekwa okukozesa naddala gwe atawagira setaani atawagira bisiyaga atali wa bwakabaka bwa sitaani naye gwe awagira obwakabaka bwa katonda ekiseera kituuse okkirize ndi katonda kati gwe gwalina okukozesa okuwagira emirimu gya katonda gino gyonna gye tukola kubere kubulira njiri kuyimirizawo amaradio gaffe kuyimirizawo amativi gaffe uh, ofanage zetukola na buli kyetukola tukkirize nti uganda eri self contained katonda akolera abazungu bawa sente naffe asobola zituwa njagala ekyokwongero kinyweza nti munauganda gwandaba kati gwe olina okuzambalira omugongo ngaenswa bwetubanga ddala bano abasajja tunabagobera ddala mu ggwanga lyaffe rino ate era netubategeeza nti tubeetaaga ngaamawanga amalala bwe gakola nga bwewalaba juzi kata bwe yayimira ku magulu gayo abiri negaana naffe twetaaga okubeera independent mu bintu byonna twetaaga okuba independent nolwekyo obubaka obwabadde omwo bwabadde bwakuzzaamu maanyi bannauganda bannaffe abakristaayo baffe tebannange tuddemu amaanyi tugume omwoyo tutegere obuvunanyizibwa obutwolekedde nti kati emirimu gya mukama tetukyayinza gyesigamya kuba fandas abazungu ate nga basiyazi kujjako ngaoli muzungu naye nga si musiyazi naye bwaba nga muzungu nga musiyazi titwagala gwagamba nti toyagala toyagala bisiyaga wano ate ngaoli mukodo muttu wa sente obeera munanfuusi obeera mulimba bwoba toyagala kanisa zisabirize sente za bisiyaga then teeka ssendezo mu nyumba ya mukama ssendezo zikole emirimu gya katonda ne tojja kwogeza bwogeza mimwa kyagala mbire tembyegattako tembeera nga baagundi oke kale situgenze era naffe situgenze ne kati gwe okozeewo ki kati nze ensimbi tusaba katonda aziwe mwe bannayuganda mwe muba muzireeta mu nyumba ya mukama emirimu gya mukama gitambule ah, kiganda omwogerako nti alabika yamaze n'agonda na obeera osaaga kiganda tasobola kugonda bwatyo tayinza kubanga amanyiddwa bulungi nnyo twakarekodi emanyiddwa nti yomu ku basajja abaagaana ebisiyaga nesiina mu uganda mwokka nti mwenabiganira nebulaaya nabiganirayo abakebera ku mitimbagano mukiraba nti ne bwe nali ebungereza emyaka musanvu egiyisa basiyazi bagwayo ne banekalakasiza kitegeeza nti sitandi eyange tekoma uganda wokka ne bwe ngenda ebweru nsigala ŋŋamba nti bibi andoza ekyo kiwulidde ne bwe ŋŋenda ebweru nsigala ŋŋamba nti bibi soogerera uganda yokka n'ebweru ŋŋamba nti bibi kiganda omugamba nti uh, asobola okugondagonda ku bisiyaga nti oba yatiisatiisiza abakristaayo n'abagamba nti bwe mutatu wa ssente tugenda bbirya oba otandise kubalaata <laughs> oba otandise oba otandise emboozi lubalaato kusesabusesa bantu naawe kirabula bintu waliyo ebintu ebitasoboka neba bakujje mutulo ekyokulabirako bwogamba kigana nti ai asobola okugonda nagondagonda kubisiyaga natuka obikiriza obanga bwogambye nti mufuti yamaze nakola akatale kembizi tekisoboka ekyo setaga nokusooka mukubira simu okumubuuza nti mufuti byebakwogeddeko bituufu oba bikyamu nkimanyi bumanya tasobola kola katale kambizi kegamba bwogamba kigana nti yamaze nakkiriza ebisiyaga ekyo kyobanga ayogedde oba oyogedde ekintu ekifanaganako bwekityo twagala obategeeza nti ebisiyaga tubikyawa n'omutima gwaffe gwonna kubanga naye katonda abikyawa tetubikyawa nti ffeffekka ffe tubalinako empalana aa ah, ah, wabula katonda nyine yatonda eggulu n'ensi mu bitabo bino naye nyine ebisiyaga ebyo tabyagala ekyokubiri twagala mutegeere bulungi mwabakyali abasiyazi nti tetubakyawa era tewali yagambye nitugenda batema oba kuba okyomuliro nedda tubaagala mwenenye mukyuke mudde eri katonda twetegese obaka nsolinga okubasabira n'okubayamba okubiviiramu ddala ekibi tukikyawa mwabononyi tubaagala nolwekyo muleke era mulekera okugenda nga mutuwayirizeeyo mubazungu gyemugenda nti abasajja baagala tutemako mitwe baagala tuokya tewali yakyogedde ne pulezidenti wa uganda talinakyogera muleme okukikozesa nga mukikozesa okusabirako visa n'okusaba obutuuze nga muga nti uganda baagala bata naye tubaga nti mukyuke ekyokubiri ekintu kya promotion kyo kibi nnyo okuba nti omusimbi gujjano ngaekiguleese ku recruitinga recruitinga okulikurutinga nokupromotinga ekyo kikyamu nnyo ebibi bingi nnyo byetumanye biri mu nsi nelwaki kino ekibi kifuse kibi nnyo ntikyo kiriko ne funding kiriko nabalikurutinga tetunalabayo bantu balikurutinga bantu nga babalikurutinga kunywa mwenge oba nga bapromotinga kwenda oba nga bapromotinga kusamira kati ensonga ki kino kitunuliddwa nnyo nga tubagamba abaa ekintu kino kikyamu kwekuba nti ate mukigaseemu recruitment and promotion nolwekyo uganda twagala okubazaamu amaanyi paalamenti tubazaamu amaanyi mugende mu maaso nokukola etteeka tuli mabega wammwe abasumba mwena mwena gyemuli buli musumba engabo girumye mannyo mukama agenda kuleeta obugabirizi tetwetaaga sente ziriko obukwakulizo tetwetaaga sente ziriko bisiyaga tetwetaaga sente ziwunya tetuzaagala ziba ziwunya ah, nemmwe ebitongole ebirala bino bya gavumenti ne gavumenti ya uganda tukkirize ni mukama katonda agenda tubeezaawo tugenda kumalako njagala mukama bampeera omukisa abadde batawanyiziddwa emitima mutima gwamwe gwe babeere wamu kiganda akyali oli gino tosobola mwozaamu tosobola mukolamu duplicate nebwoleeta ki nebwoleeta ki ekyo nammwe mukimanyi nti nze sirya bigambo byange ekyo kyenjogedde mba kyenjogedde era bwe kijja okusigala bwekityo ekifo kimu kyokka kyosobola okuntiisatiisa nti bwogaana ebisiyaga tujja kugaana okgendayo ero libaggulu naye bwe lita baggulu wano ku nsi tewali ggwanga lyosobola kuntiisatiisa nalyo ah, yadde sente zosobola okuntiisatiisa nazo nentuuka okugondagonda ku kigambo kyebisiyaga nolwekyo bannauganda mukama abanjagalire abasumba mwenna muddeemu amaanyi mugume omwoyo abakristaayo muddeemu amaanyi mugume omwoyo bachurch memba baffe tewabayo abatisatisaada bakangakanga ate era mpozi ne bannauganda mwena abanyumirwa era abaagala byetukola abanyumirwa obuweereza bwaffe muddeemu amaanyi gume omwoyo tokkiriza muntu kusiiga muntu wogwewayagala namusiigasiiga pupu awunye nti amukugjeko omukama banjagalire abampere nnyo omukisa dawudi kiganda gemannya gange mu linnya lya mukama waffe yesu kristo ku lwa katonda n'ensi yange